қошан тойбашы мінекей келіңіз сәкен тойбашы болса бір тойдөріне келіңіз мақсат тойбашы міне келіңіздер бар көкпар жерге түсіп қалды ма көкпар жерде осыдан кейін көкпар ауыстырып аламыз сүндет е айналайын шабандоздар мына мәреге басып келген шабандоз кіре алмай қалып жатыр мына мәреге көкпарды басып келе жатқан е сол ашып тұру керек мәрені қошан жәкелмін елдің еркесі той тойбасшы алейкум, құрметті көпшілік ассалаумағалейкум бүгінгі той беріп жатқан бауырлар тойларыңыз құтты болсын ет асыл болсын Құдай көктемнің күні берекелі шуақты болсын той тойғаласын, той аман есен тарқап елімізде тек жақсылық жақсы күнде жолығыды, алла нәсіп еткен болсын алдымызда келе жатқан рамазан айы құтты берекелі аман есен құдай қаласа өткізіп алуды алла нәсіп еткен болсын ниет қабыл болсын той тойғаласын, аумин аллаху акбар жексай ауданының құрметті азаматы қазыналы қария қолшығаш ахмет қажы ақсақалдың өткір есімді атыменен қанаттың баптауындағы сәйгүлік баруын тойбашы жақып ағамыздың баласы